Nizamabad chamber of commerce and industry ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में कहा है कि देश के अधिकांश मेडिकल स्टोर रिटेलर दो से तीस गुना ज़्यादा दाम पर दवाएं बेचते हैं चैम्बर द्वारा सरकार से सभी दवाओं के अधिकतम कीमत तय करने का आग्रह किया गया है इससे दवाओं के दाम पिचासी से नब्बे प्रतिशत कम हो जाएंगे चैम्बर के संस्थापक अध्यक्ष पी आर सोमानी द्वारा एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा उन्होंने बताया कि वाक हार्ट कंपनी की दवा सिनवॉक्स 25 टी डिस्ट्रीब्यूटर को आठ रुपये में बेची जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर इसे एक रुपये में बेचता है और इसमें एम ज़्यादा लिखी होती है सिप्ला की ओकासेट एल डिस्ट्रीब्यूटर को तीन रुपये सत्तर पैसे में मिलती है जिसे वह सत्तावन रुपये के एमआरपी पर बेचता है सबसे बड़ी बात यह है कि दवाओं के रिटेलर बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं और आम जनता को इसके माध्यम से ठगा जा रहा है चैम्बर द्वारा एक हज़ार सत्तानवे दवाओं की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है जिन्हें 100 से लेकर इक्कीस सौ प्रतिशत मुनाफे पर बेचा जाता है इनमें कंपनी की दो सौ तिहत्तर एबट की दो सौ तेईस सिप्ला की 179 त्रिपदा की 229 एक्योर की 99 और वाकहार्ट की छिहत्तर दवाएं शामिल हैं यह भी कहा गया है कि रिलायंस का एक इंजेक्शन जो डायलिसिस